Wo hast du denn diese Fragen her? Ja, die kommen alle aus meinem Kopf. Daraus, <laughs> wie viele Uhren kann man gleichzeitig an einem Handgelenk tragen? Ja, bitte. Maximal drei. Nur drei? Ja, nur drei. Außer wenn sie natürlich nur so dünn sind, ne, dann gehen mehr. Hast du es mal ausprobiert? Nein. Nicht. Weltrekord, wie viele Uhren an einem Arm? Okay, Gut, also drei.